こんにちは今日は霧島神宮駅にやってきましたえ今からですね初詣に霧島神宮に行きたいと思いますでは行きましょう とお腹すいたんですねイカ焼きを買ってみましたよ熱っでっかでっかいっていうかタレがすごいちょっと食べてみますおおお熱っあでっかいいただきます うんうん美味しいっていうかめっちゃソースが美味しいああ温まりますねうんチーズスティックめちゃくちゃ美味しいですよ塩味がめっちゃ効いててサクサク食べれる感じ美味しい すげえな。えー、霧島神宮の御朱印帳をもらってきましたちょっと中身を見てみましょうこんな感じになってます これは天孫降臨って書いてるみたいですすごいですねこちら わせおみくじ引いてみましたじゃちょっとこれ開けてみたいと思います何が出るでしょうなんかね入ってるっぽいんですよね中に紙となんだあかわいいカエル出ましたよカエルが当たりましたちょっとおみくじも見てます 出た大吉出た大吉出ましたよやばやったちょっとおおこれまでの努力の蓄積が実り大きな収穫となる運気盛んな時やばいちょっといい年になりそうな感じですねじゃあこの大吉は持て方は いいですよねじゃこれは大切にしまっておきたいと思いますあとこのカエルちゃんも大切に持って帰りたいと思いますもうめちゃくちゃ人が並んでましたよ多分1時間2時間ぐらいお参りするのに多分それぐらいかかりそうなぐらい人がすごい行列でしたね今ですね霧島神宮からちょっと離れたところに来てるんですけど霧島神宮にある七不思議の中のですね えー、亀石と風穴というものをちょっと見に行きたいと思います。すごいですね、こうめちゃくちゃ急な、まだまだ降りていきますよ、下に。 結構ですね下がもうボコボコなんですよ石のヒール女の子はヒールとか結構危ないかも七不思議の一つの風穴がちょここですねちょっと入ってみたいと思いますこことここになんとなくなんか穴が開いているような感じもしますよね でなんかここからその風がずっと出てるっていう風に言われてたらしいんですねでなんか現在はそうこう出てないらしいんですけどなんかもう中真っ暗で今日肉眼ではちょっと見えにくいんですよねちょっと怖い感じもしますけどすごいこれが七不思議の一つの風穴でした もう一つのですね七不思議の一つがこちらの亀石ですね足場がよっこっちが頭になるんですかねでここが顔でこれが甲羅みたいな形こっち向きみたいな感じですかね でも結構カメに見えますよねうんこっち向いてるような感じにはあお金が <laughs> 置いてある結構大きいですよ石自体はかなりこれぐらいついてもだ分ちょっと分かりにくいと思うんですけどかなり大きいですぜひ霧島を訪れたらこう見てみたらいいかなと思います霧島神宮からすぐですね 霧島神宮からちょっと移動してきてですね今ここに来ましたここですね現在地えっとここがさっき言った霧島神宮のあの跡地で本当はですねここにあったらしいんですよねここ今いるのがここなんですけど、まあ、ずっとこう見たら高千穂がここにあって全体像が一応こんな感じになってるんですけど で今そのもともと霧島神宮があったっていう場所に今来ましたちょっとですね今からこちらを回ってみたいと思いますじゃあちょっとですね上登ってみましょうちょっと後ろ見たら分かるんですけどああんま見えないかなすっごいここずっと坂なんですよゆるい坂で結構なんか足元もボコボコしてましたし上り坂でかなりきついですね結 構登ってきましたよここまで今階段登ってじゃあちょっとさらに上に行ってみましょうもう今ですね時間的に5時今時間が5時ぐらいなんでちょっと人気が全然ないちょっとほぼ私たちしかいない感じなんですけどじゃあちょっとさらに上に行ってみましょうか寒いですよ今かなり。 すごい山もうすぐそこなんですよねちょっと山の名前がわかんないからな私がわかんないけどとにかく山に囲まれてますびっくりした音楽が音楽が流れてきましたけど 木が一本植えてあって、まあ、ちょっとここから先は入れないですけど、ここがなんかここがなんかそのパワースポットって言われてるらしいんですよねこれは何でしょうね何だろうなんかお金がちょっと とパて巻いてあるけどなんだろう木があったのかな大きいだろうっていうかなんか全然関係ないんですけど絵がめっちゃ描いてあるの分かります分かるかななんか絵描いてないですかこれなんか絵が <laughs> ミステリーサークル的な絵が 書いてあるんだけどもう周りが木と山って感じですすごい静かですよねもう鳥の声しか聞こえないって感じなんかすごい神聖な場所っていう感じがしますよこの時間に来てよかったかもしれないですねちょうど5時過ぎなんか人気もそんなないしゆっくりなんかこう見れて より神聖な感じが味わえるような気がしますよ静か <laughs> はい今日はですね鹿児島の霧島神宮に、えー、来てみましたもうやっぱり正月だったんですね人がすごい多くてめちゃくちゃ並んでましたであとちょっと寒かったんでもしあの真冬に来る人はですねしっかり防寒対策してた方がいいかなと思います でおみくじも引きましたし、えーとまあ、イカ焼きとかチーズのやつとかいろいろ食べたりしてお店もですねいっぱい出てたんでもうなんか十分いろいろ回って楽しめるかなと思いますであの霧島の七不思議これもぜひ行ってみてください、えー、ではまた次回ですねどこかでお会いしましょうバイバーイ